даниялык физик ганс христиан эртет электр жана магниттик куулуштардын байланышы жөнүндө гипотезаны айтып чыккан ал биринчи окумуштуу эмес эле бирок биринчи тастыктаган тажрыйба көрсөткөн изилдөөчү болгон эрстеттин тажрибасы магниттик жебеге параллель ток булагына кошулган өткөргүч амперметр менен орнотулган чынжырды кошкондо жебе 90 градуска бурулуп өткөргүчкө перпендикулярдуу орнойт электр тогунун багытын өзгөрткөндө жебенин багыты 180 градуска бурулат эрстеттин тажрыйбалары электр тогу бар өткөргүч менен магниттин өз ара аракеттенүүсүн изилдөөгө чоң түрткү болгон